Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleichen wir zwei Balkan-Songs. Zum einen haben wir Fatima Imeri featuring Jamie mhm. mit dem Lied Amore und dann Svia und Theodora mit Knockout. Genau. Also ich finde das wirklich Knockout. bewundernswert, wie du die ganzen Namen aussprichst. Knock, Knockout. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Knockout. So. Ja, ja, wir hören mit ja <laughs> dann im Musikvideo wahrscheinlich. Äh, zu Theodora haben wir schon mal eine Reaction gemacht. Ja, genau. Linear. das war ein nicer Song. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, weil Fatima Imel wurde mir von einem Zuschauer äh, empfohlen und das andere Lied ist neu rausgekommen und wurde mir auch von einem Zuschauer empfohlen. Ja. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, Fangen wir an mit gespannt. Amore. Genau, Amore. Das ist Halbmond. Ey. Ui, Maschallah. Hübsch, hübsch. Oh, sehr gute Stimme. Ist mit, den, mit den rosen Hintergrund ist auch sehr schön. Blau, Schöne Augen, pink, ey. ja. Und der Hintergrund, ja, sehr schön. Mhm. Oh, sie hat eine krasse Stimme. Mhm. Boah, das ist ein okay. richtig geiler Einstieg. Das ist, das ist ein guter Einstieg. finde die Ohrringe ein bisschen zu klein. <laughs> ja. ja, die, ihr Outfit ist auch sehr geil. Feuer. Sie brennt selber so, weißt du, voll mhm. heiß und dann ein Outfit. Ah, ich finde sein Pulli auch geil von ihm. Ja. Oh. Schickes ja, da soll direkt mitmachen. Hey, Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ich finde seinen Pulli richtig geil, Nachbar. Hm. Die haben da auch, glaube ich, nur zwei verschiedene Szenen oder waren es drei? Ja. Ja, nee, es waren drei, genau. Am Anfang war ja auch noch eine Szene. Ich weiß, ich kann mich nicht anfreuen mit ihrem Anz Feuer. Hm. <laughs> Komisch aussehen. Ja, kannst du. Aber das andere Kleid war viel schöner. Ja. Das hier gefällt mir mehr. Ja. Da sieht es mehr so sportlich aus, mehr so gefährlicher, so weißt du, bei dem anderen so elegant, so. Mhm. Also ich finde beide Outfits schön. Mhm. Und von dem Typen auch. Ist wie, die Musik will ich auch sagen, ja, sommermäßig. Mi amore. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. sieht auch nice aus, wie die da mhm. so stehen. Ja. Cool, cool, cool. Mhm. Und da waren nicht so, ich muss ehrlich sein, da waren auch nicht, da waren eigentlich keine krasse Szenen dabei. Szenen ja. dabei. Aber halt gesanglich. ja, gesanglich Frau, und Sängerin auch. voll am Anfang voll. Boah, das mhm. war stark. Also gesanglich war es sehr gut. Jetzt das nächste, Svia Theodora. Mm. Oh, das ist schon mal geil, die Kulisse. Das ist voll catchy, voll. Ja? <laughs> <laughs> Mhm. Ihr Outfit passt zu dieser Umgebung. Nein, <laughs> was du nicht sagst. <laughs> ich finde auch das, äh, den Filter da richtig geil, das Zerrissene. Ja, ne? Uh, das ist geil. Also, es passen auch farblich zueinander zusammen. An, das, das davor haben die eigentlich nicht so krass zusammen zusammengepasst farblich. Mhm. Aber hier passen die. Das, oh, also das, das ändert sogar. Eins, ja. Ja, krass. Das ist wirklich geil. Also schöne Effekte. Ja. Also selbst dieses Video fängt mich mehr ein. Oh, die hat noch ja. Boxhandschuhe. Uh. uh. Einfach diese Arbeit. Äh. <laughs> Oh, das sieht cool aus. Okay, das Musikvideo ist schon mal geil gemacht. Wirklich. Das ist echt gut gemacht. Weil diese orange Brille, die steht hier vor ne? mhm. Oh. oh, oh, oh, oh das kann aber. Oh, oh. Das ist nicht einfach sowas hinzubekommen. Düşünün azarındasın. Pa. Refin değil. Bir şey sağ Guck, so machen das Paare. Sie schlagen sich Popcorn aus der Hand. Das war ein Riesenkaugummi. Ja. Ich muss sagen, vom Gesamtpaket her finde ich jetzt halt dieses Team oh. besser. Das habe ich oft gemacht. Mein Einkaufswagen hat mich ein Kollege mal von hinten angeschaut. <laughs> ja. Und ich muss sagen, im ersten Teil fand ich es stimmlich besser. Mhm. Aber im zweiten Teil war halt ähm, alles einstimmig. Das Video plus Plus der Gesang. Oh. Amore. <laughs> Amore. Genau, ja. also. Bei Amore fand ich das Musikvideo irgendwie ähm, lang, langweilig. So. Es hat mich nicht so eingefangen wie ja. Knockout. Okay. Deswegen, und ich sehe ja das Gesamtpaket, deswegen ist Knockout für mich die bessere Wahl. Ich muss sagen, Knockout fand ich auch besser. Ja. Beides waren schön. Vor allem jetzt beim ersten Lied muss ich sagen, der Anfang hat mich so <laughs> die Stimme war richtig ja, krass. Ja, war richtig krass. Aber ich fand es vom Gesangpaket her, fand ich Knockout gut, viel besser. Mhm. Ja, das Beste kommt zum Schluss, würde ich mal sagen. Ja, also ich fand genau wie ihr. Also <laughs> ja, klar. <laughs> ja. ja. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Naja. also ich kann mich euch nur anschließen. Ich fand, also gesanglich war Amore auch sehr gut. Nur Knockout hat mich das Video viel mehr überzeugt. Ja. Aber mit gesanglich meine ich auch nur die Frau. Also ja, ob, obwohl da passt da machen wir eigentlich auch dazu, fand ich so. Also die können mm, beide gut singen. Ja, klar. Aber bei wem meinst du das? es war eher, bei Amore. Okay. Ja. Und ich glaube, bei Knockout waren eher beide viel, ähm, wie soll ich das sagen? Harmonischer? Mel Mel Harmon so melodisch, ja, melodischer, so. harmonischer, ja. Okay. Klar, das sowieso. Ja, ja gut. Äh, schreibt gerne in den Kommentaren, welches Lied euch mehr gefallen mhm. hat, mm. Amore oder Knockout. Genau. Und genau. Eins von den beiden. Hm. Falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und vergisst nicht zu liken, genau. abonnieren. Genau. Und kommentieren natürlich. Und besucht auch unsere Seiten, die Kasim unten einblenden wird. Wenn er es richtig schreibt. Natürlich, schreibt es richtig. Hoffen wir mal! Oh, guck, da ist schon Olaf. Sagt Hallo zu Olaf, unser <laughs> Maskottchen. <laughs> das ist Olaf. Ja, das Olaf. Die Story. Und das ist auch ja. Olaf, nein. <laughs> Also das ist Olaf und Samus Lauf. Sechs so angekannt. <laughs> Lauf. Lauf. Lauf, okay. Olaf, lauf! Okay, das war's dann mit dem Video, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Mal.